Uh, this conference actually, and I'm really honored to have been invited, uh, have given us the possibility, possibility to UNHCR to um, really kick off our collaboration uh, with the uh, university here in uh, Stip. Um, we have just recently, really uh, a week, maybe two weeks ago, signed uh, a memorandum of understanding um, which is now uh, meant to uh, provide the framework for our uh, future collaboration. So actually uh, this conference I think was uh, very um, well placed to uh, inaugurate in a way this collaboration. I, um, I was very happy and I said honored to have started you know the the, the conference, open the conference. Um, I think this collaboration uh, with the academia has a lot of opportunities and as I said in my introductory note, we really need uh, more voices. Uh, we need more, more voices and louder voices. Um, to talk about uh, migration and uh, uh, asylum and refugees and stateless um, people. Um, it's not an easy subject, uh, um, but very, very important, especially in our today context uh, and, uh, and, and in the future. Mm -hmm. The topic of migration is very popular. What do you think how the academia, the, profs the professors can help within all the, the context of migrations? Um, as I said, they can uh, they can help uh, with uh, conducting researches um, and uh, um, and reporting facts uh, because uh, you know very well we live in uh, in a context uh, of uh, fake news and information very often instrumentalized. So it's really very very important that we um, conduct researches um, that we show facts um, and that we support developing evidence-based uh, policies, mm -hmm. so based on data. This is the first uh, um, you know, contribution that can come. The academia, of course, <laughs> has a, a fundamental role, is institution of knowledge. And, um, and, and the main uh, audience are, is the youth. And the youth is really uh, our future it's uh, extremely important to keep investing uh, in the youth, in the knowledge of the youth, but also in the understanding, broader understanding of the youth of their possible contribution uh, to make this world a better place. Are you, are you planning any further cooperation with the university and what would that be? Uh, we are currently discussing, um, uh, surely in the in collaborating in the area that I just mentioned and the researchers uh, in um, communicating better to in teaching uh, uh, to the youth. Um, and I would say also there is another very important um, stream, pillar of collaboration that we can uh, foster with uh, um, the academia and also particularly with the uh, Gottes uh, University, and is advocacy. Mm -hmm. So um, university are not just institution of knowledge. Uh, they, uh, they can really provide a, a fantastic, uh, very powerful uh, contribution uh, to advance uh, topics, to advance solutions. Um, so I believe they are extremely important actors of, for advocacy. Конференцијата значи ја организираме во рамките на проектот MAPS, тоа е еден Жан не проект од областа на миграцијата и азилот, кој што го водиме заедно како партнер институција со Универзитетот во Неапол Ориентали и со уште други 8 универзитети практично европски, меѓу кои Виадрина од Франкфурт, Queen Mary University од Лондон, Каподистриан Универзитет од Атина и така натаму. Така што во проектот сме вклучени веќе колку го водиме, ба, па ова ни е трета година. Во рамките на проектот се предвидени разни активности од видот на организација на конференции, истражување, подготовка на книги, публикации, работа студенти, со студенти, држање на онлайн часови и слично. Така што една од активностите кои што нели ја подготвивме денешната конференција насловена екстернализација и соработка со трети земји, разложувајќи го формалното и неформалното во политиките за миграција и азил и во практиките се разбира. На денешната конференција значи имавме чест пред се да дојда, да не почестат со нивно присуство италијанскиот амбасадор на Република о, нели на, на Италија во Македонија Андреа Силвестри, Моника Сандри која што е представник на УНХЦР во Република Македонија и се разбира заменик ректорот нели на Универзитетот Гоце Делчев, Мишко професор Мишко Џидров, така што тие ја поздравија конференцијата, со нив нели тоа беше еден вид на одбележување на се она што претходно го правевме во однос на соработка со италијански универзитети и отпочнување на соработка со УНХЦР во Македонија. Учесниците на конференцијата доаѓаат од различни универзитети, како што спомнав од Queen Mary, на пример Виолета Моренола Лакс, кој што е еден исто од дописниците и истражувачите за Европски парламент, Джейм Андреоне од Националниот совет во Италија, која што истражува нели на оваа тематика, и не само тоа, покрај покрај нив имаме и наши нели учесници од факултетот, правниот факултет во Штип, професорката Кошевалиска, јас, професорката Елена, Милица Шутова, А, и а, меѓу другото имаме учесници од а, главните стейкхолдери, чинители во Македонија, а, од УНХЦР, од ИОМ, од а, македонски млади правници и Сдружение на млади правници и од невладината организација Легис. Може би заборавив некој, но <laughs> не е битно. Така што сите ете ем, при, ја прифатија нашата понуда нели да учествуваат и да дискутираме за овие разни политики и разни пристапи кон миграцијата. Миграцијата, значи иако имаше една мигрантска криза во 2015 а, иако сите ја доживеавме нели многу тешко затоа што имаше голем наплив на мигранти и предизвика криза во Европската унија, се чинеше дека сето тоа заврши, но секојдневните бројки нели на нелегални мигранти но она што го слушаме повести, навистина укажува дека нелегалната миграција тлее, односно има постојано. Така што тоа се некои од прашањата кои што се отворија на конференцијата. Интересно е на конференцијата, значи покрај нели нормалните истражувања и презентации, одлучивме да прикажеме една видеопрезентација од постери на студенти од Ликовната академија под раководство на Јана Јакимовска професорката, кои што веќе работеа значи со нас за некои публикации, така што го представуваме тоа како онлайн изложба и а, една презентација од наша студентка по новинарство Ивана Митева, која што изработи видео презентација за кризата во Афганистан, во смисла како еден вид нели на а, покривање на свеста за она што се случува. Така што тоа е горе доле да речеме нели темата, ќе имаме исто така во рамките на конференцијата и еден а, дневен како филд трип до Охрид, за да им ги доловиме нели Охридското езеро и убавините на Охрид и секако нормално градот Штипи Скопје. А, имаме гости, значи ни дојдоа со физичко присуство од Франција, од Универзитетот Жан, Жан Мулен Лион 3 и а, од Турција и се разбира од Италија од Универзитетот во Неаполо Ориентале.